Para facer a máscara primeiro temos que medir e marcar unha tela de 34 por 17 centímetros. Logo cortaremos a tela marcada. A continuación dobraremos o tecido á metade e fixarémolo, no meu caso, fíxeno con as pinzas, pero tamén o podemos facer con alfinetes. Aquí corrixo para que quede o máis exacto posible. e metemos unha tira moldeable para a parte da, da máscara que irá no nariz. Cosemos arredor da tira, no meu caso, un anaco de limpapipas para que non se mova. Unha vez, unha vez cosido, marcamos onde facer cada dobreza e dobramos. Fixaremos a dobreza cunhas pinzas e colocaremos as gomas nos extremos da máscara, suxeitas con alfinetes. O tamaño das gomas deberá de ser duns 20 centímetros. E este proceso farémolo nos dous lados. Por último, cosemos alrededor do bordo da máscara. E este sería el resultado final.